El CAF es basa en la tècnica d'exposició. Vostè veurà situacions relacionades amb el fet de viatjar en avió. El CAF s'organitza en seqüències. Una seqüència és un conjunt d'imatges i sons que representen un moment concret del procés de viatjar en avió. El CAF té un total de 6 seqüències, 5 d'elles relacionades amb viatjar en avió i una associada al fet de veure o escoltar notícies d'accidents. Per facilitar el seu procés d'aprenentatge, vostè afrontarà les seqüències començant per la que menor malestar li generi. Aprendrà que el malestar se redueix de forma progressiva a mesura que imagina, una i altra vegada, que fa allò que veu i sent a la seqüència. D'aquesta forma, anirà avançant fins poder realitzar totes les situacions sense tenir símptomes d'ansietat. En una sessió, pot superar part, una o diverses seqüències. Recordi dur a terme les exposicions tal i com s'indiquen les instruccions. Com utilitzar el CAFT? Introdueixi el seu usuari i la clau d'accés. Recordi respectar les lletres majúscules i les minúscules. Contesti el qüestionari de por volar indicant el grau de malestar que li genera cada una de les situacions indicades en els ítems. Amb les respostes del qüestionari de volar, el CAF prepararà la seva jerarquia d'exposició. Vostè realitzarà un procés d'aprenentatge ajustat a les característiques de la seva por. La majoria de navegadors li permetran ocultar la barra de navegació i visualitzar el CAF a pantalla completa. Consulti el menú del seu navegador. La seqüència pot tardar de 5 a 10 segons a carregar, en funció de la connexió ADSL. Senyors passatgers, en breu moments aterrarem a l'aeroport de destinació. Tornin als seus seients, cordin-se els cinturons de seguretat assegurin les taulates i mantinguin les finestres obertes. Desitgem que hagin tingut un vol agradable i esperam veure'ls novament a bord. Al finalitzar l'exposició, segueixin les instruccions que apareixen a la pantalla. L'exposició ha acabat. Utilitzeu l'escala següent per valorar el màxim malestar que hàgiu sentit durant l'exposició. Després, feu clic al botó OK. En funció del grau de malestar indicat, el CAP decidirà si ha de seguir treballant amb la mateixa seqüència o si pot avançar en la jerarquia. No tingui pressa ni se desesperi. Cada persona i cada procés d'habituació és diferent. En cas de necessitar ajuda, pot accedir, a qualsevol moment, al suport online. Obtindrà informació general, ajuda específica per les seqüències i indicacions pel dia del vol. Vegem, per exemple, l'ajuda per entendre les característiques especials de la seqüència 6, accidents. Llegiu el contingut que ara es mostra a la pantalla. Una vegada finalitzada l'exposició a les sis seqüències, ja està preparat o preparada per realitzar un vol real. Seleccioni l'opció Volar, segueixi les instruccions de l'ajuda o contacti amb el seu psicoterapeuta online. En cas de considerar oportú realitzar l'exposició en condicions climatològiques adverses, pluja, vent, boira, triï repàs i seleccioni aquelles seqüències a les que desitja exposar-se. Enhorabona! Vostè està preparat per realitzar un vol real. Recordi que és molt important seguir les instruccions i pautes indicades per l'ajuda online i pel seu psicoterapeuta. Sigui constant i valori els seus progressos per petits que siguin.